हेलो दोस्तों तो गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब मैं चेतन शर्मा जुड़ चुका हूं आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही ताज़ा तरीन खबर के साथ जैसे कि आप सबको पता है कि जे के एस ने कल रात को अपना 2023 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है अब इस कैलेंडर में किस किस एग्ज़ाम का जिक्र किया गया है किस किस बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है और किन किन का नहीं होने वाला है इसके बाद पेंडिंग कौन कौन सी जो रिक्रूटमेंट है अभी पेंडिंग बच जाएंगी उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बच्चे का एग्जाम होने वाला है तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिए हम सारी नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके रहेंगे तो सबसे पहले तो एडवांस नोटिस आया है ये जे की ओर से 2022 2023 के लिए कि जितने जो जो एग्जाम ये कंडक्ट करवाने वाला है आने वाले महीनों में ठीक है तो पोस्ट की जो डिटेल्स दे रखी है वो अनेक्चर ए में दे रखी है हमें तो अनेक्चर ए पे जाके हम डिटेल चेक कर सकते हैं और सिलेबस जो है अनेक्चर बी से लेकर के अनेक्चर क्यू तक ये सिलेबस है आई होप किस मैं इतना तो मानता हूँ कि आप सबको सिलेबस पता ही होगा जिसको सिलेबस नहीं पता है उसके लिए सिलेबस नीचे अटैच भी किया गया है अगर आपके पास सिलेबस नहीं है आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न भी चेतन शर्मा शर्मा पर जाइए और वहाँ से ये नोटिफिकेशन पूरी की पूरी डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट भी आप चाहें तो निकलवा सकते हैं अपने सिलेबस का तो दो, चलिए दोस्तों जारी रखते हैं अपनी डिस्कशन कि कौन कौन से बच्चे का एग्जाम होने वाला है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे देखिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो पोस्टें हैं इसमें जो सब डिपार्टमेंट हमारे पास लेबर कमिश्नर का है तो उसकी जो पोस्ट है लेबर इंस्पेक्टर की उसका एग्जाम जो है छह तारीख को होगा सबसे पहले छह तारीख को कौन कौन से एग्जाम होंगे इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे छह तारीख को कौन कौन से एग्जाम होंगे तो छह तारीख को दोस्तों जो सबसे होने वाले इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम है तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं लेबर इंस्पेक्टर का उसके बाद लेबर ऑफिस का ऑफिसर का और रिसर्च असिस्टेंट का ये तीन एग्ज़ाम जो है ये तीनों एग्जाम एक ही तारीख को होंगे वो होंगे 6 फरवरी 2023 उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास आती है सात तारीख को कौन कौन सा एग्जाम होगा क्योंकि एक तारीख को बहुत सारे एग्जाम रखे गए हैं तो सात तारीख को कौन कौन सा एग्जाम होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप देख लीजिए जी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए कि सात तारीख सबसे सब पे सात तारीख सात तारीख लिखा हुआ है इस पेज पर फिलहाल तो हमारे पास सबसे पहले असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का एग्जाम होगा उसके बाद जूनियर लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के बाद ट्रैफिक असिस्टेंट का एग्जाम होगा बेटा और उसके बाद इलेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम होगा पटवारी का सेक्रेटरेट सेटलमेंट का एग्जाम होगा इसके बाद हम देखा जाए तो नेक्स्ट जो एग्जाम है नेक्स्ट जो एग्जाम है ड्राइवर का एग्जाम होगा ड्राइवर का एग्जाम होगा और ये सारे के सारे ड्राइवर के अलग अलग डिपार्टमेंट के ड्राइवर की जितनी पोस्ट है उनका एग्जाम होगा ये सारा एग्जाम जो है सात तारीख को होगा ये सारे के सारे कंबाइन एग्जाम होंगे सात तारीख को ये एग्जाम होगा तो दोस्तों तैयार हो जाइए एग्जाम आ चुके हैं एग्जाम का सीजन आ चुका है जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत रहती है वो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दे देखिए ये एग्जाम भी सात तारीख को होगा ये ड्राइवर का एग्जाम है जीएमसी जम्मू का तो ड्राइवर के जितने भी एग्जाम जितने भी लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करे हैं उनका सबका एग्जाम सात तारीख को है तो दोस्तों अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए फिलहाल अभी पता नहीं है कि नोटिफिकेशन कैंसिल भी हो जाए इनका रिजल्ट और नोटिस नोटिफिकेशन का कोई पता नहीं होता लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे कि ये अभी ये चेंज नहीं होगी ये डेट्स चेंज नहीं होंगी क्योंकि इलेक्शन करवाना है सरकार को तो एग्जाम तो लेने पड़ेंगे ठीक है ना तो सात तारीख को एक और एग्जाम होगा सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का एग्जाम भी दोस्तों होगा सात तारीख को ही तो जिसने भी ये फॉर्म भर रखा है अपना सिलेबस देख ले नीचे जाके और इस का एग्जाम भी सात तारीख को होगा इसके साथ ही दोस्तों आगे आगे हमारे पास क्या है आगे दोस्तों हमारे पास आठ तारीख को अब आठ तारीख को जो एग्जाम होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आठ तारीख को कौन कौन से एग्जाम होंगे तो दोस्तों आठ तारीख को दो एग्जाम रखे गए हैं कौन कौन से वो दो एग्जाम है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो इंस्पेक्टर फिशरीज का एग्जाम होगा और डिप्यूटी इंस्पेक्टर फिशरीज का एग्जाम होगा तो ये अलग अलग जो डिवीजन जम्मू और कश्मीर के लिए है तो ये एग्जाम एक ही दिन होंगे दोनों आठ तारीख को आठ दो दो हजार तेईस को तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है तो उसके लिए दिल थाम के बैठ जाइए अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस जिसका अभी केस भी चल रहा है जिसके बारे में तरह तरह की न्यूज़ भी आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है तो कैसा हो सकता है ये तो पता नहीं है लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है इसकी एग्ज़ाम डेट है सेकेंड वीक ऑफ मार्च तो सेकेंड वीक ऑफ मार्च को ये एग्ज़ाम होगा इसके आगे ये एग्ज़ाम चलेगा कितनी शिफ्ट में होगा ये तो जब एडमिट कार्ड आएंगे फिर ही पता चलेगा इसके साथ ही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारा जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम भी हो जाएगा तो ये भी कितनी शिफ्ट में होगा सिविल और मैकेनिकल दोनों ये भी उसके साथ ही पता चलेगा उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रखा गया है तो ये एग्जाम भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रखा गया है इसी के साथ ही दोस्तों पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम भी आ गया है तो पंचायत सेक्रेटरी का exam fourth week of April tentative है अगर फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल ना भी माने तो मई फर्स्ट वीक तो एग्जाम आ जाएगा तो किसी भी तरह की हमें चूक नहीं करनी है नौकरी पक्की करनी है अपनी बहुत सारी वैकेंसी है बहुत सारी पोस्टें हैं जिसके पास नोटिफिकेशन जिसको नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए हम टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दे रहे हैं वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा टेलीग्राम पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि current affair yearly half yearly सब मिल जाएगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो पहले एक को दबा दीजिएगा शुक्रिया बहुत शुक्रिया धन्यवाद